Le figlie dici? Eh. Sì, le figlie ce ne ho due, una, una di 20 anni e una di 15 anni più o meno. Sai che ti volevo chiedere? Ma l'altra volta mi hai raccontato di, di nonno Lorenzo. Eh. No? Mi raccontavi com'era. Sì, eh, e perché passa? Andava sempre giù, eh. Stava sempre al terreno. Partiva da qua giù che c'aveva questa casa mm, a fine di, di abitare lì. Abitava qua al paese? Giù, stavano proprio giù all'inizio dei, dei, Prima della discesa? Eh. Ah, ah, ah. Dove sta Claudia? Claudia Martini. Claudia? Dove sta Luzzi? Dove sta Piero Luzzi diciamo? Eh Luzzi, Luzzi dove sta? Eh pure lui stava prima della discesa. Eh sì, sì appena prima, prima Ah, sì, sì, sì, sì. E stava là di casa, vedi il terreno c'era quello giù, che mostra papà, no? Eh, e sì, stava proteggita da quelle da quelle parti, ma non erano ancora tanto. Eh, cioè, erano che ce l'avevano, ma però non erano troppo tro, fosse per il lavoro, capito? Mm -hmm. Perché ce l'avevano proprio così, invece c'erano de, de, di, di Lima proprio scaporale no, ma erano perché cioè, facevano l'olio no. E eh, avevo, avevo, papà mi ha raccontato che le piante d'oliva che ci stanno da noi eh, dice che nonna Nelia si ricordava quando lei era piccola, che ah, l'hanno ah, piantate quando era piccola allora, siccome nonno Nelly era del 25, ah, più, o meno, eh, più o, meno, nel 30 l'hanno piantato quello lì, i piantoni, ah. quindi mo hanno 85 anni, quelli miei quindi intorno a casa eh, mia. Eh, eh, e infatti morrono. Mo, mo, mo, eh. Morrono parecchio, sì sì. Mm. E, e no, so, sono, sono cose dei giovedì, dei chiari già pure io ho sempre una, chi una, una, una, una, nemica, chi una, una, chi del, che è parente, che è nato, di là se tutte se, se, come si gira eh, trova prova eh, che ci stanno via. e Io vorrei non fare punto alle 4 e insomma non lo adesso mi dicevi se ne stava giù al terreno che faceva dimmi un po' dimmi un po' eh si era sempre accordato si era sempre accordato chi passava? chi passava? allora perché eh, c'era questa pepinella, non sono morta eh, che veniva a Bugigio ma più che altro per asparagi per... Veniva da raccogliere asparagi. asparagi. Allora noi andavamo da quassù, i primi quassù, venivano mi da così, dice. E quando però, cosa, quando vedevano, dico ma, ma che non ci conosci gli feci a, a stare Giuseppe? Lorenzo. Eh, no, no. E dico ma non ci conosci a noi? Dice ma io, e che me conosco? Perché non, non uscivano mai, eh. Stavano sempre da, da quando esce eh, va a farsi un giretto su, perché lui che lavorava, eh, perché era già da una certa età. Ah, però lavorava la campagna, lavorava la terra. Eh. Eh, e eh, insomma, se ne si la passava là, se la passava bene. Dico, ma ah, ciao, dico, poi non conoscevo Ocoso. Ma noi dico, mica, mica sono venuti bene piace, e piace la, eh, la, la, roba tua, insomma. La, la roba tua. Lui eh, asparagi e cose, questo mettevamo una, una, una vena, una cosa, e ce lo coglievamo così per un campo a fatta che ci passava cosa, non ne faceva danno, ecco, niente. Eh certo, certo, è come io pure mi vado a raccogliere, mica, eh. mica faccio danno. Eh, eh, Insomma certo. mi voleva raccogliere la squadra G Mamma Lorenzo. <laughs> Gli dispiaceva, era. Eh. E lui stava là che faceva, lavorava, eh, certo. lavorava la terra, c'era quelle bestie che però io da quando che cominciavano queste, con queste cose dopo sono morta. Eh, non c'è però non si è sfollato più perché c'era mamma, moglie insomma, si chiamava Rosa, aspetta. Eh, manco io me lo ricordo. Mm e si stava sempre tutti e due assieme, si vedesse facendo mangiare, mangiavano tutti, può darsi che e se ne, se andavano giù. Era pure un bel pezzo di, di, perché da, da qua giù eh, era una bella camminata. Dovevano, eh, dovevano farlo sempre camminare. E infatti sono venuto a piedi oggi. Perché io dopo mi domandavo, siccome io ho questa voglia di rimanermene in campagna, no? io pure magari trovo una ragazza e rimanermene in campagna, dico forse l'ho ereditato dai nonni. E eh, ah. allora mi stai a dire che pure nonno se ne stava sempre in campagna, allora sì, sì, sì, è, no sì, sì, è, norma è normale che io pure me ne sto sempre in campagna. Non vanno a, a lavorare tanto perché non avevano bisogno. facciamo la terra, erano i piantoni, c'erano, eh. eh, eh. eh. Dice, dice che l'anno ha festeggiato, eh, perché ha fatto, ha, fatto, ha fatto 100 quintali di grano, non reso un anno. E, e hanno, fatto, hanno festeggiato, hanno fatto la festa, quindi quando c'è la terra, c'è i piantoni, eh, non serve denaro lavorato. Sono ricordato. Beh, che fa famo? Eh, vabbè.